Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu tentang jatah berkat itu bisa berpindah ya. Uh, dari siapapun, oleh siapapun, dan kepada siapapun. Semua digambarkan seperti perlombaan iman yang ditulis di ayat ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban, semua dosa yang begitu merintangi kita. Dan Alkitab berkata berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Wajib ternyata Bapak Ibu. Digambarkan seperti perlombaan. Digambarkan seperti berlomba. Dan begitu banyak orang yang seperti saksi. Yang seperti awan. Yang mengelilingi kita Saudara, siapa ini orang yang mengelilingi kita? Bukan hanya menonton Bapak Ibu. Ini adalah orang-orang yang sudah tergantikan atau siap menggantikan dalam perlombaan iman. Ini yang kita mau belajar tentang jatah berkat itu bisa berpindah Bapak Ibu. Ini betul-betul uh, harus kita perhatikan karena waktu kita tidak lama dan jangan Bapak Ibu berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang yang tidak tergantikan. Siapapun. Saya, pemusik-pemusik yang sudah lihat, singer, WL, saudara. Semua bisa tergantikan. Jadi nggak ada saudara yang hebat, nggak ada yang mampu, nggak ada yang bisa menyombongkan diri. Next. Kita akan melihat contoh saudara. Ruben adalah anak sulung. Dan berkat kesulungannya itu luar biasa Bapak Ibu. Tapi Alkitab berkata dalam kejadian 49 ayat 3 dan 4. Ruben engkaulah anak sulungku, kekuatanku, dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan, Engkau yang membual sebagai air. Saudara luar biasa ini destininya, kesulungannya. Tetapi perhatiin Bapak Ibu, tidak lagi engkau yang terutama. Engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu, waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya, dia telah menaiki petiduranku. Sudah di zaman itu, setiap orang istri bisa lebih dari satu. Berbeda dengan perjanjian baru. Dan Ruben ini anak paling besar, anak paling tua. Dan dia melanggar kekudusan kepada istri dari ayahnya. Saudara, setiap orang bisa minta ampun. Setiap orang bisa mengatakan bahwa kasih karunia itu ajaib. Dan itu betul. Tetapi akibat dari dosa seringkali kita tidak perhatikan saudara. Begitu Ruben melakukan hal itu, Alkitab mengatakan engkau tidak lagi menjadi yang terutama. Jadi hidup ini riskan sekali saudara. Jadi hanya melanggar kekudusan saudara jatah yang hebat itu berpindah. Maka kadang-kadang orang berpikir, oh saya kan sudah minta ampun sama Tuhan. Minta ampunnya diampuni, sudah. Tapi jatah ini bisa berpindah. Kesempatan yang Tuhan berikan membuat sia-sia di hidup kita. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ini yang membuat kita harus sadari saudara Orang sering berkata bahwa Tuhan itu penuh kasih karunia. Amin, saya percaya. Tapi bukan Tuhan yang sembarangan. Bukan Tuhan yang murahan. Sudah. Kalau dikatakan Tuhan itu penuh murah, kemurahan itu bukan berarti Tuhan murahan. Bangsa Israel secara korporat, saudara. Secara korporat ya. Tetap dihitung Sekali mereka berontak, sekali mereka ngomel, nggak apa-apa. Dua kali, kan ditegur terus minta ampun, nggak apa-apa. Begitu sepuluh kali, sebetulnya bukan Tuhan. Setan yang menuntut. Menuntut keadilan Tuhan. Sehingga mereka semua mati di tengah jalan. Korporat seperti itu. Sebenarnya gereja juga sama setiap masa ada gereja, oh ini yang dipakai Tuhan. Tapi seringkali kita lihat sudah masanya itu hilang. Tergantikan oleh kelompok yang lain. Makanya saya selalu mengingatkan kepada teman-teman hamba Tuhan. Jangan sombong. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. ya ngeri Bapak Ibu. Menganggap ringan janji Tuhan, menganggap ringan anugerah, menganggap ringan berkat. Padahal Tuhan janjikan kepada Esau adalah kesulungan, berkat kesulungan. Saudara mirip. Tapi Esau menjual, dia ngomong loh, aku jual hak kesulungan. Tidak perbuatan dia. Hanya karena sepiring mangkok uh, kacang merah, dia lapar. Dia pikir, ah nanti gampang lah. Aku minta ampun sama Tuhan juga bisa. Aku minta hak lagi sama Bapak. Enggak, ternyata Bapak Dianggap oleh Tuhan menjual hak kesulungan. Sepiring makanan. Sebenarnya hari-hari ini di masa sulit, hati-hati. Jangan menjual anugerah Tuhan. Hanya untuk dapat duit. Hanya untuk dapat sepiring makan. Hanya untuk mendapat nafkah. Hati-hati. Sudah banyak orang seperti awan yang siap menggantikan posisi saudara Kenapa? Bukan hanya Tuhan, setan akan menuntut. Ngeri banget sudah. Ini ayatnya pendek tapi kalau direnungin mengerikan. Ketika ia hendak menerima berkat ditolak. Ini juga yang dialami oleh Paulus. Dia berkata, aku nginjil, aku jadi berkat. Aku takut sendiri aku ditolak. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa eh, ternyata Paulus itu tidak harmonis dengan istrinya. Ini saya dengar khotbah dari seorang profesor. Dia khawatir kalau di hadapan Tuhan dia dianggap gagal. Makanya dia berkata, kamu pergi rasul lain dengan istri, aku enggak. Karena istrinya nggak bisa mendukung. Paulus menikah sebelum dia mengenal Yesus loh. Itu sebabnya saudara, jangan anggap jangan anggap enteng, oh aku pilih jodoh, pilih jodoh. Benar-benar jaminan dari Tuhan bukan. Seringkali kita nggak konsekuen, kita milih sendiri, di tengah jalan kita ceraikan. Aku nggak cocok. Itu dari Tuhan nggak? Alkitab berkata loh, semua yang disatukan Tuhan Ngeri Bapak Ibu. Yang menyatukan siapa dulu? Pilihan-pilihan kita. Makanya Alkitab berkata ini saya berlanjut sudah. Hidup tiap-tiap hari itu seperti kita lihat pintu lebar, pintu sempit. Tiap hari Bapak. Pilihan di tangan kita. Mengerikan lagi ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki salahnya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, kenali kebaikan, kenali kasih Tuhan, tapi kenali juga keadilan. Kenapa? Ada tuntutan-tuntutan si jahat dalam hidup kita. Next. Ya, ini saya cari ayat-ayat yang sederhana yang membuat kita mudah mengerti. Orang kalau kotor, oh ayat harus banyak, belum tentu Bapak Ibu, malah orang bisa bingung. Saudara kita belajar kan berapa tahun tentang Husay dan Ahitofel. Ahitofel adalah penasehat raja, ini penasehat utama. Husay orang Aki adalah sahabat raja yang menggantikan Ahitofel, kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abiatar, panglima Raja Yoab. Ahitofel ini penasehat utama yang ditolak nasihatnya. Ini harga diri Bapak Ibu. Hanya karena nasihatnya ditolak. Dia bunuh diri. Kedudukannya diisi yang lain. Posisinya nggak kosong. Siapa yang mengira Yoyada bin Benaya dan Abiatar? Siapa yang mengira Aitofel. Orang hebat, orang bijaksana, orang yang sangat hebat dalam nasihat kerajaan. Bisa. Hanya sepele. Kenapa aku nasihat ditolak? Makanya hati-hati Bapak Ibu. Kenapa setiap minggu kita mesti dengar khotbah? Kenapa tiap hari kita baca Alkitab? Ya karena sikon tiap hari kayak gini makin hari tidak makin baik kondisi dunia. Kita terus hidup dalam firman, diingatkan oleh firman. Next. Ini terkenal Bapak Ibu, ya, tentang talenta, yang seorang diberikannya lima talenta, yang seorang lagi dua, yang seorang lagi satu, masing-masing menurut sanggupannya. Jadi saudara jangan berkata, nggak hebat kayak dia? Aku nggak hebat seperti itu? Saudara, setiap orang Tuhan tahu kesanggupan untuk memelihara, kesanggupan untuk mengerjakan, kesanggupan dalam segala Tuhan yang menghitung. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima lima talenta itu menjalankannya. Uang itu beroleh lima talenta, hamba yang menerima dua talenta itu pun berbuat demikian berlambat dua talenta, tetapi hamba yang menerima satu talenta itu pergi dan menggali lubang dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sudah itu pulanglah tuan-tuan hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima lima talenta itu datang dan membawa lima, laba lima talenta, katanya, Tuan lima talenta telah tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba lima talenta. Saudara ternyata, semua yang dipercayakan kepada kita, itu perlu progres, sudah. Apapun, setiap orang punya talenta dari Tuhan yang percaya, katakan. Cuman Bapak Ibu renungkan, talenta yang Tuhan berikan itu berkembang enggak? Talenta yang Tuhan berikan kepada saudara bertambah enggak? Maka ketua kata Tuannya kepadanya, baik sekali perbuatanmu hai ambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, engkau, aku akan memberikan penuh pertanggung jawab perkara yang lebih besar. Saudara, orang selalu seperti ini. Lalu datanglah hamba yang menerima dua talenta itu katanya, Tuhan, dua talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat aku telah beroleh dua talenta. Maka kata Tuhan kepadaNya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Saudara, Tuhan tuh apa ya? Yang saya pernah bilang dalam rapot, saudara, rapotnya Tuhan. Kalau saya perhatikan nilai yang tertinggi itu kesetiaan. Itu nggak boleh merah, saudara. Seberapapun terjeleknya Daud, dia punya hati yang setia kepada Tuhan. Dia punya hati yang setia kepada tuannya dia punya sifat setia kepada Saul. Walaupun dia tahu Saul sudah ditinggalkan. Bayangin, gak gampang loh. Ini nilai sangat tinggi. Dia berzina bukan dia tidak setia sama istrinya. Kalau zaman dulu saudara, saya bilang tadi istrinya lebih dari satu. Dia jatuh dalam perjinahan. Daud. Tapi nilai yang tertinggi ini tidak tergantikan. Memikul tanggung jawab dan perkara kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dan perkara besar. Masuklah, turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saya percaya saudara, ini masa-masa Yesaya 60 harus terjadi. Halo? Yang percaya katakan. Yang sulit, yang mustahil, yang gak mungkin. Kalau di situ adalah kebahagiaan Tuhan. Tuhan Yesus bahagia banget melihat anak bungsu kembali. Tuhan Yesus bahagia banget melihat anaknya kembali. Dan apakah saudara ikut ambil bagian dalam kebahagiaan? Menikmati turutlah dalam kebahagiaan. Saya berterima kasih untuk saudara-saudara yang naik gunung. Itu yang membuat saya dari Bandung rela balik, saudara. Saya bisa cari-cari kesempatan. Saya cari teman-teman, ayo siapa yang mau terima saya khotbah? Banyak Bapak Ibu saya nggak seperti itu. Ada orang yang tahu saya di Bandung. Ini kesempatan. Pak, minggu khotbah Pak. Padahal Senin saya di Tegal, Selasa di Cirebon, sudah dek daerah sana. Cirebon Temanggung itu bisa tiga setengah jam. Melelahkan. Tapi saya ingat saudara kita naik gunung, aduh gak gampang Pak. Selalu saya tanya gimana, tolong ceritakan perkembangan. Semua selamat tuh oh, udah seneng saudara. Karena itu bagiannya kita. Bagiannya korporat. Diwakili oleh mereka. Tuhan gak bilang loh, eh gunung ini Petrus hadir enggak. Tuhan tahu aku enggak sanggup. Tapi Sekina, siapa yang naik? Siapa yang mampu? Next. Ya, sorry, sorry. Ini banyak saudara ya, persepsi yang salah, males, jahat. Ini ngeri saudara, dianggapnya jahat sama Tuhan. Ya makanya kalau Bapak Ibu lihat ya, ya next selanjutnya. Kini datanglah hamba yang menerima satu talenta dan berkata Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Saudara Yesus gak kejam, tapi orang seringkali mau kejam. Kenapa naik ke gunung? Kejam sekali sih Tuhan. Capek kan naik gunung. Resiko kan. Ke NTB berapa duit yang kita keluar? Dulu bangsa-bangsa berapa duit? Seringkali kita melihat salah tentang Tuhan. Menganggap Tuhan kejam. Kan enak di rumah dong, masuk kamar doa. Buat apa pergi-pergi? Itu bagian yang ditulis pertama. Usahakanlah dan berdoalah. Tapi ditulis pertama apa Bapak Ibu? Usahakanlah. Makanya kita yang gak bisa naik gunung doainlah Tuhan. Ini saudara jangan sepelein ya, jangan anggap enteng. Kita tidak boleh takut, tidak boleh percaya tapi jangan sepelekan. Misalnya Joyoboyo berkata Pulau Jawa terbelah menjadi dua. Jangan sepelekan saudara. Ada banyak yang di ramalkan itu terjadi. Dan kita nggak bisa, oh silakanlah silakan Pulau Jawa terbelah jadi dua. Saudara Yesaya 60 nggak terjadi kalau kita seperti itu. Harus ada orang-orang seperti Abraham, Tuhan ampuni Sodom. Seperti Yunus, Tuhan ampuni Niniwe. Mereka naik ke gunung Tuhan Kan sudah diprediksi ini kalau gunung ini meletus, ada orang ini mimpi, orang itu ngimpi. Bukan pekerjaan mudah, sering kali kita anggap Tuhan kejam. Wah habis nih. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan. Ini sebenarnya alasan saudara. Ke dalam tanah, terimalah kepunyaan Tuhan. Padahal dia nggak hilangin ya saudara, kembaliin loh. Talentanya nggak dibuang loh saudara. Hanya disembulikan dan dikembalikan. Tapi kalau lihat jawab Tuhan itu, hai hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut di tempat yang di mana aku ini sebetulnya tidak. Tapi Tuhan pakai perkataannya. Makanya saya bilang ya, anggap jangan anggap enteng. Menggaung. Apa istilahnya apa kemarin bukan menggaung? Hah? Suara itu apa? Gaung ya, betul ya, gaung. Orang yang punya satu talenta menggaung. Tuhan kejam, jadi kejam. Tuhan menuai yang tidak Tuhan tabur, berbalik. Ucapannya berbalik. Jadi kamu sudah tahu aku menuai di tempat yang tidak. Sudah Tuhan gak kayak gitu. Wong Tuhan tidak menuai kok, Tuhan tidak me, uh, me, Tuhan menabur kok dengan satu talenta kok. Halo? Ngerti Bapak Ibu? Tuhan nabur kok dengan dua talenta, Tuhan tabur dengan lima talenta. Makanya hati-hati sudah, jangan anggap seringkali kejam ya. Karena itu sudahlah seharusnya angku-angku kau berikan pada orang yang menjalankan uang. Supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya. Berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Sudah aneh ya? Ini aneh, sudah di sini coba aneh. Orang yang satu talenta malah diambil, malah diberikan kepada berapa? Yang lima sudah bertambah kepada sepuluh, betul nggak? Bukan kepada lima loh. Lima yang sudah berbuat jadi sepuluh, Tuhan ngomongnya yang sepuluh sudah orang itu dipercaya. Tambahin lagi. Makanya di sini seolah-olah sudah lihat ketidakadilan, tapi sebenarnya ini adil. Tuhan lihat, oh ini yang lima luar biasa. Tanggung jawabnya besar, tapi dia menghasilkannya besar. Aku kasih ke dia. Ini kalau Bapak Ibu ngerti ya, ini sebetulnya baik berkenan sempurna. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi ini prinsipnya. Dasarnya kenapa Tuhan kasih 10. Sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa tidak punya apapun daripadanya akan diambil padanya. Sudah lihat. Ini jangan ini jangan salahkan Tuhan. Tuhan lihat orang ini dipercaya. Yang itu gak mau kerja, Gak mau kerja, males, jahat, ambil kasih yang 10. Tambah diberkati, tambah kelimpahan. Ternyata yang sepuluh ini dapat tambahan dari jatah orang lain. Yang menangkap mengerti, katakan. Ini ngeri lagi saudara, ngeri lagi. Baca bersama saya 32.3. Dan yang tadi turut kebahagiaan, yang ini campakkanlah hamba yang tidak berguna. ke dalam kegelapan yang paling gelap, diselakan terhadap ratap dan kertak gigi. Saudara selalu, saya kadang-kadang bingung. Aku beritakan Injil, aku mengusir setan demi namamu, aku bernubuat. Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Yang lima gadis bodoh, Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Bayangin sudah. Saudara Tuhan tuh kayak gitu. Dia gak kenal semua. Ternyata yang satu talenta. Yang menyembunyikan, yang tidak tahu jawab Tuhan anggap tidak kenal. Tuhan anggap tidak berguna. Makanya saya mau beritahu saudara. Saudara jangan cuma minggu ke gereja. Sungguh saya beritahu. Tuhan sudah bilang loh dari tahun lalu. Masa keemasan tiga tahun. Jangan sepelekan Bapak. Jangan sampai Tuhan berkata, aku tidak mengenal engkau. Minimal berdoa Tuhan, aku berdoa buat kotaku, buat daerahku Tuhan, jangan ada bencana. Sekecil apapun seperti Rahab, hanya menyembunyikan utusan Tuhan. Semua yang menjalankan apa yang Tuhan mau selalu ada resiko. Aku gak mau ke gunung, gak apa-apa Bapak Ibu, gak semua orang mampu, saya jangan mampu. Minimal di rumah saudara doalah. Jangan ngomel, jangan menghakimi. Jangan marah kepada orang. Next. Ya ini ngeri, ini ini ini bukan saudara tahu lah, ini bukan bukan tempat yang enak sudah. Kegelapan paling gelap, terhadap ratap kertak gigi. Orang bilang, oh orang percaya Tuhan, Tuhan semua melindungi kita Tuhan pasti semua dalam kontrol Tuhan. Saudara berarti ada ayat seperti ini loh. Next. Saudara ini contoh. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah bukan kepada Hanas, tapi kepada Yohanes. Hanas dan Kayafas tinggalnya di bait Allah. Hanas dan Kayafas itu imam besar yang tugasnya seperti imam. Tuhan ampuni Tuhan. Tuhan ampuni bangsa Israel. Tuhan ampuni kami. Ampuni saya sebagai imam. Tugasnya seperti itu. Tapi Tuhan melihat Hanas dan Kayafas tidak mengerjakan bagiannya. Terpaksa Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun. Bukan di bait Allah. Maka dari itu saudara, kita tuh perlu dengar khotbah-khotbah seperti ini, keras, gak enak. Saya khotbah minggu lalu, banyak orang yang senang ngomel, yang senang menghakimi orang itu gak cocok pasti. Itu hak saya, monggo. Nanti saudara lihat saja orang, -orang seperti itu. Hidupnya gak semakin baik. Itu bukan karena Tuhan, karena setan menuntut terus orang itu. Saya cerita tuh hamba Tuhan saudara yang di Bali. Dia pernah cerita sama saya. Dulu hidupnya terus susah. Hidupnya terus diambang kutuk. Dia nggak sadar, dia sayang istrinya. Istrinya terus senangnya ngomel, ceritain ini, ceritain ini. Dia nggak sadar hidupnya jadi pahit. Satu kali dia sadar dia hardik istrinya. Dia bilang stop. Mulai hari ini kamu jangan kutuki orang. Jangan cerita kelemahan orang. Cerita tentang semua yang indah, yang enak didengar. sudah dia tegas sekali. Istrinya nangis. Tapi sejak itu saudara, hambatan suami itu naik sampai sekarang. Jangan sepelein. Makanya saudara, kalau engkau merasa, oh aku lebih baik berkenan kepada manusia bukan kepada Tuhan. Habis hidup kita. Waktunya nggak panjang. Bukan berkata tiga tahun Tuhan datang, tidak. Masa keemasan. Sudah. Jangan, oh di Indonesia tidak ada teroris kok. Oh di Indonesia tidak mungkin ada uh, antikris, gak mungkin. Saudara lantai empat itu tanda tanda bukti kita pernah ngalami dari bawah. Saya di atas lihat, orang di bawah lihat. Mati pendeta, bunuh pendeta. Saudara, oh aku imannya hebat, doakan saudara ngalami seperti saya. Pengen kencing saya saudara. Betul-betul saya takut. Hanas Kayafas tidak mengerjakan tugasnya sehingga diganti oleh Yohanes Baptis. Sudah kerjaan apa Yohanes Yohanes Karyawan kerjanya apa? Baca di Alkitab. Orang datang minta dihakimi. Hanas Kayafas tugas utamanya adalah memintakan ampun. Malah ini menghukum. Ngeri banget sudah terpaksa Tuhan lihat. Oke. Tergantikan Yohanes Pembaptis muncul. Bilang semua karena Tuhan. Saya harus bertanggung jawab dengan anugerah Tuhan. Saya harus mengerjakan talenta yang Tuhan berikan kepada saya. Sorry saudara, khotbah gini gak enak. Saya sendiri ngomong juga gak enak. Pak pendeta mbok khotbah yang enak-enak aja lah. Tuhan ngampuni, Tuhan tidak pernah ingat kesalahan. Semua manusia masuk surga, semua orang berdosa nggak apa-apa. Saudara, Kau pakai gitu paling enak. Hai saudara-saudara, ini ini saudara tentang Yudas ya. Haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan oleh Roh Kudus dengan perantara tentang Yudas pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Lalu dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Dulu termasuk. Saudara dulu yang ada SD bareng saya. Saya SMP, dia tidak bareng saya. Bisa ngerti saudara? Saya ingat dulu. Saya kemarin ada grup, loh ini di mana? Dulu lo yang SD bareng kita. Oh saya lupa dia nggak naik kelas begini. Waktu SMP, saya punya teman-teman. lo ini siapa nih? Kok waktu SMA nggak ada? Dulu SMP bareng kita. Dia tidak melanjutkan. Bisa ngerti Bapak Ibu? Waktu kita kuliah, ada teman-teman SMA. lo mana dia? Dia tidak bisa kuliah. Hidup berjenjang naik yang mengerti katakan lima jadi sepuluh dua jadi empat Yudas telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. sudah ini bukan maunya Tuhan, Tuhan pengen Yudas mati, Tuhan pengen Yudas bunuh diri. Enggak, itu bukan maunya Tuhan. Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan di kisah Rasul ya, Rasul-Rasul pun bisa salah Bapak Ibu. Tapi ini bukan dosa yang mendatangkan maut. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul di kami selama Tuhan Yesus bersama dengan kami. Yudas digantikan bukan oleh Matias, tapi siapa Bapak Ibu? Siapa? Paulus. Mereka salah murid-murid, tapi bukan dosa yang mendatangkan maut cepat-cepat, wah harus cepat, harus ganti nih. Yudas harus ganti, Matias. Padahal Tuhan tahu. Selalu pemulihan lebih hebat dari sebelum dipulihkan. Halo? Halo? Kalau Tuhan janji kisah Rasul 321, berarti keadaan kita akan lebih baik, jauh lebih baik dari masa-masa sebelumnya. Yang percaya katakan, Tapi banyak orang yang tidak mau dipulihkan. Tidak mau mengambil bagiannya. Doa nggak mau, duit nggak mau, kerja nggak mau. Habis sudah. Sungguh. Ini bukti loh saudara. Yudas. Tuhan sudah mikir. Yudas masa kemasannya ada. Tapi karena dia cinta duit, Eh, makanya jangan sepelekan saudara. Akhirnya dia tergantikan. Tuhan sudah pilih. Orang yang paling tepat, yang lebih baik dari Yudas adalah Paulus. Matias gak banyak kerja Bapak Ibu. Mereka gak betah, harus sekarang, harus sekarang. Saudara Tuhan punya waktu yang terbaik untuk memulihkan kita. Yang percaya katakan, Saudara bisa mempercepat, saudara bisa memperlambat. Kita bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Kita bisa mempercepat pemulihan segala sesuatu. Kita lakukan bagiannya. Next. Saudara, ini yang kita belajar ya. Roma 11 Hati-hati sudah tidak percaya, kalau sudah baca nanti di kitab wahyu, orang penakut, orang tidak percaya tidak mendapat bagian. Bukan, oh tidak percaya Yesus. Bukan sudah, itu bukan itu dong. Tapi sudah di dalam Tuhan, tapi nggak mau percaya. Tuhan ngomong apa nggak percaya, Tuhan bilang ini nggak percaya, Tuhan bilang tebarkan jalamu di kanan nggak percaya. Hanya kita marah kepada Tuhan. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, itu Tuhan Yesus. Baiklah, mereka dipatahkan karena tidak percayaan mereka dan kamu tegak tercacah karena iman. Janganlah kamu sombong, tapi takutlah. Saudara, artinya apa? Setiap orang bisa tergantung Yang asli orang Israel aja bisa dibuang. Karena nggak percaya. Apalagi kita. Lihat nih. Sebab kalau Allah tidak menyayangkan cabang-cabang asli, ini bangsa Israel, ia juga tidak akan menyayangkan kamu. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya, yaitu kekerasan atas orang-orang yang telah jatuh, tetapi atas kamu kemurahannya, yaitu jika kamu tetap dalam kemurahannya, jika tidak, kamu pun akan dipotong juga. Bayang itu. Ini bukan perjanjian lama loh. Roma itu perjanjian baru. Saudara, kemarin uh, saya punya pengalaman menarik. Saya mau naik pesawat, yang nyetir Andre. Aduh, macet total. Saya doa Tuhan, tolong beri jalan keluar. Saudara ada mobil. Saya tahu, oh ini Pak Ganjar. Dia bilang, Dre ngikut, tapi jangan langsung lo ya. Nah langsung di. Begitu ada mobil lain, lihat stop, pepet terus, pepet terus, selang pepet terus. Saya tahu ini enggak, bukan bukan benar saudara. Tapi saya tidak mau terlambat. Ngerti Bapak Ibu? Saya tidak ngawur, tapi saya ada hitungan. Sudah nyampe, saya bilang, Tuhan, aku kalau boleh ketemu Pak Ganjar, aku mau minta maaf. Sudah sampai di airport, betul-betul waktu yang mepet, eh Pak Ganjar tuh, saya bersyukur ya gubernur kita, enggak dikumpulin banyak orang, oh, lima lapis, lima pendeta, karena ada kadang sudah ada gitu, pendeta katanya ada apa guide-nya dijaga, ini enggak saudara. Saya deketin, saya bilang, Pak Gubernur. Siapa ya? Oh, ya orang kenal tuh saudara. Saya bilang, saya mau minta maaf. Loh kenapa? Tadi saya ngikutin mobilnya Bapak. Karena saya waktunya mepet. Oh, boten nopo-nopo. Saya pikir saya dihukum. Ngerti Bapak Ibu? Saya punya kesempatan, saya minta maaf. Oh iya, iya, iya, iya, iya. Wis, ngomongnya bahasa bahasa Jawa loh. Dia nggak pakai bahasa Inggris, saudara sungguh. Boten apa-apa. Ya wis, ya wis, ya, ya Saya masuk. nanti Bapak Ibu? Itu digambarkan seperti anugerah. Siapa duluan yang cerdas dan cepat? Siapa duluan yang tepat ngikut di belakang? Siapa yang duluan yang tetap konsisten terus? Itu berhenti sama sekali. Saudara. Dari awal lo ya, setengah-tengah jalan, jalan pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Oh saya kalau di di jalan saudara, saya kalau salah, saya pernah loh balap ngelewatin apa e, marka di stop kamu salah ya saya minta maaf ya betul pak saya salah saya minta maaf tapi saya pernah di Batang tidak ada garis putus-putus saudara tidak ada garisnya bukan garis garis apa garis garis lurus yang gak ada eh, putus-putus. Uh, saya balap tengah malam dari Tegal ke Temanggung, ditangkap prit. Oh, saya lawan. Polisinya sudah mana uh, SIM? Saya bilang saya nggak mau tunjukin SIM saya. STNK saya tidak tunjukkan. Salah saya apa? Saya ngomong, wong saya nggak salah kok. Tadi kenapa Pak? Saya saya nggak lewatin markah. Itu garis putus-putus. Saya bilang, ayo ke kantor polisi, saya mau buktikan. Ya udah, udah jalan, saya jalan. Bisa ngerti Bapak Ibu? Kita banyak salah. Tapi betapa indahnya kalau Tuhan mendapati kita tidak bersalah. Nangkap Bapak Ibu? Saya tahu nguntit tuh salah. Tapi saya doa Tuhan beri jalan keluar. Tuet, tuet, tuet. Kecepatan respon kita, keberanian, semua ditentukan. Kerjaan kita masih banyak Bapak Ibu. Ayo gunakan semaksimal mungkin. Selama masih sehat, roh kita sehat, jiwa kita sehat, keluarga kita sehat, tubuh kita sehat. Saya percaya ekonomi kita, Tuhan pasti berkati. Mari bangkit berdiri, bangkit imanmu.